стрелочки часов Они покажут скоро осень. Я жду тебя, моя любовь А на дворе бушует осень Ну почему тебя все нет? Я бы терял давно терпение Хожу за ветром я во след А дождик капает осенний прячется звезда И мне мигает иногда Но нет, не может мне сказать Любимый, сколько надо ждать Но нет, не может мне сказать любимый сколько надо ждать девяти Уж передвинулась на десять Быть может, надо мне уйти Но я на чудо все надеюсь И чудо вдруг произошло Ты подбежала и сказала Ах, как тебе не повезло Прости, немножко опоздала